marxar només vol dir córrer una altra etapa del camí. És dur, però encara així fem amb un somriure perquè el temps viscut ens ha calat a dins. I els adeus són més durs quan les hores passades són moments que hem aquests dins els ulls que en recorren les galtes volen dir que hem omplert el cor. Som tot allò que hem deixat enrere llavors sota la pluja d'un cel nou però en el fons serem els nens i nenes que jugarà per sempre entre els records. Amb ales de colors alcem el vol en busca d'un lloc nou i tot i la tristor les portes són obertes per tornar al jardí d'on vau ser i sereu flors. I els adeus són més durs quan les hores passades són moments que hem um omplert d'amor. I e aquests plors dins els ulls que en recorren les galtes volen dir que hem omplert el cor. Som tot allò que hem deixat enrere Llavors sota la pluja d'un cel nou, però en el fons serem els nens i nenes que jugaran per sempre entre els records. Serem els nens i nenes que jugaran per sempre entre els records.